koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdeshëm. Kujdes, ketri i frikësuar ju sugjeron që të gjithë të vendosni pak krem antidjegje përpara se të shikoni këtë video. Sugjerime për pushimet Mos harroni pasaportën tuaj, Shikoni mirë pasaportën. Vendoseni pasaportën në një vend të sigurt. Kontrollojeni pasaportën sërish. Mos e humbisni pasaportën.